sa panahon ng humanitarian assistance and disaster response. Binubuo ito, unang hanay, ang mga sasakyang panghimpapawid sa Delta 10 Formation, ang tinaguriang Basic Trainer SF-260 aircraft na highly maneuverable aircraft, formang diamante o diamond formation, ang sasakyang panghimpapawid na pangunahing ginagamit sa pagsasanay. At sa pangatlong hanay, ang rotary aircraft ng Philippine Air Force, pinangungunahan ng Sikorsky S-701 Black Hawk helicopters na ginagamit bilang utility helicopter ng sanatahang lakas ng Pilipinas. watawat sa pangunguna ng Pangulong Duterte. Bahay! Sa! Kalikunan, mga pinuno at kawan, tangan, sa! Mga kababayan ng pabansang awit ng Pilipinas. Masasaksihan natin ang high-speed opener pass o ang mataas na malinisang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamalas po ng FA-50PH, Agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian nito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa himpapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Mga kaibigan ng high-speed opener path. Mula po rito, inaniyahan ang ating Pangulo para sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayong ni Dr. Jose Rizal. Atin pong saksihan ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayong ni Dr. Jose Rizal. Mag-aalay ng bulaklak sa bantayong ni Dr. Jose Rizal ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makakasama ng ating Pangulo sila Dr. Rene Escalante, tagapanggulo ng Bansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at General Andres Vicentino, puno ng ng Sandatahang Lakas ng inaanyayahan po ang ating mahal na Pangulo. Samantala, saksi naman po sina Kalihim Teodora Lubsi ng Kagawaran ng Blarang Panlabas, Kalihim Delphine N. Lorenzana ng Kagawaran ng Tagulang Pambansa, nandun din po sa Executive uh, Secretary Salvador Miguel Dea, at ang pangalawang punong lunsod ng Maynila, Sheila Manila Puna. Gayun din po si Senator Christopher Lawrence Bongo. Kalau benar, mengapa kawan, sahabat, tak Bye-bye. Matapos po ang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak sa bantayan ni Dr. Jose Rizal, inaniyahan natin ang